こんにちは、粟田洋介です。今日は抽象画を描いてみようと思います。それで抽象画の描き方、それから見て楽しむ方法についてもお話ししたいと思います。 抽象画がよくわからないという方やこれから抽象画を描いてみたいという方にも分かりやすくお話ができたらと思っています抽象画とは単純に具象的なモチーフを使わないで描く絵のことです具象的なモチーフというのは人物とか動物とか植物とか建物とか果物とか鉛筆とかペンとか見てなんだかわかるオブジェクトのことですではその抽象画どうやって描けばいいのかというお話をしたいと思います 例えばシンプルな1本線だけ書いてある T シャツってありますよねもしも無地の T シャツに自分で1本線を入れてかっこよくするとしたらどうするでしょう考えることはたくさんあります例えばどんな線を引くのかということですね太い線なのか 細い線なのか長い線なのか短い線なのか線を横に引くのか縦に引くのかでその線が派手な色の線を使うのか地味な色の線を使うのかがまっすぐな線なのかカーブを描いた線なのか例えば波線なのかもしくは点線なのか まあ、線1本といっても本当にたくさんのバリエーションがありますそしてその線はどこに描くのかどの位置に描くのかということですねシャツの真ん中の方に描くかとかね上の方に描くか下の方に描くか右側に描くか 左側に書くかもしくはすっごい端のこの辺に書くとか隅の方に書くとかあとそれそれをかっこよく見せるためにバランスを取らなければなりませんあとはそのシャツの形とか大きさとか色とかそういったことと線のバランスも考えていく必要があると思いますそんな感じでシャツに1本の線を引くということでもいろいろ想像できたと思います 抽象画を描く時も同じですさっき線1本って言いましたけど線は何本描いてもいいですし線以外のいろんな形とか模様とかでもいいですし要するに抽象的なものをキャンバスもしくは紙そういったものに描いていくということですその時にバランスを考えながら描くというのも重要なポイントになってきますでは今日はこのキャンバスに絵を描いていくのですが抽象画のお話も挟みながら描いていこうと思います 抽象画を見てこんなの誰にでも描けるとおっしゃる方がいらっしゃいます果たして抽象画は誰にでも描けるのでしょうか私の答えはイエスそしてノーですどういうことかというとリアルな写実画だって誰にでも描けますただ上手下手がありますよね抽象画もそれと同じですただどんな絵だってたくさん描けば上達しますということで私も上達したいので引き続き描いていきたいと思います 私は普段半分抽象画、半分具象画みたいな感じの絵を描いています。なので今これ途中まで描いた時に気がついたんですけどなんか習慣的に何かに見えるように描こうっていう感じに無意識に思っちゃってもっとただの模様にしようとかそういう風に考えた方がいい抽象画が描けるような気がしています。 一般的にはどうかわからないんですけど今の私にとって抽象画を描くっていうのは何か頭の柔軟性を取り戻すためにちょっと今必要なことなんじゃないかなって気がしています。 さっきまで硬くなっていた頭で描いた絵をぶち壊すつもりで描き始めました何が描き上がるか分かりませんがもう心を無にして描けたらなと思っています たまに抽象画がわからないとおっしゃる方がいらっしゃるんですけどなぜでしょうきっとそういった方々は絵を見る基準が何か目で見たものとそっくりであるということだけだからではないでしょうか目で見たものとそっくりかどうかという判断基準は誰にでもしやすいと思いますでも素晴らしい写実画を楽しむ要素は本物そっくりに描かれているという以外にもたくさんありますそんな感じで抽象画にも楽しむ要素がたくさんあります 抽象画ってなんか音楽に例えると歌詞のない曲みたいな感じだと思います目で見てなんだかわかるモチーフが歌詞言葉だとしたら抽象画ってなんかメロディーって感じもう抽象画も感じながら楽しむものなんじゃないかなと思います 絵を描くときはこういうふうになんか見るよりもこういうふうに見た方が頭がフルに回転しますちょっと今回ね絵を描くのが久しぶりに難しいって感じましたなのでちょっと仕上げは本気でこの角度で見ながら描いていこうと思います とか完成しました賑やかな夜というタイトルにしましたちょっと迷路にはまっちゃうような書き方をしちゃったのですごく難しかったです今回なんかこういう風に抽象が書いてていつもだとそこに具象的な表現を入れて仕上げていくような感じになるんですけど 抽象的なものだけにしなきゃないってことで抽象的表現にすごいフォーカスしなくちゃならなくてだからすごい今の作をもしかするとより面白くするのいい練習になるかもしれないですね抽象がすごい奥が深いです 今日は抽象画の描き方楽しみ方という感じでお話しさせていただいたんですが抽象表現について私が知らないこともたくさんありますなぜならたくさんのアーティストがいてそれぞれの個性を持って表現をしているからです実は私もすごい若い時に美術館で抽象画を見て全然わからないとかって思ったことがあります抽象画に限ったことではないんですけど絵画って必ずしも美しいものとは限りません 破壊されたものを見る気分になる時もあるし怒りだったり苦しみだったりその背景にいろいろな意味がある作品もありますもちろん見ていて楽しくなる抽象画もありますし元気が出る作品もありますそれは抽象画に限らずどんなジャンルのアートにも共通するものだと思います そんな風に考えながら絵画を鑑賞すれば抽象画も含めその他のジャンルのアートもまた違った角度で楽しめるのではないかと思います。というわけで抽象画の描き方楽しみ方の話をしたんですけどこれってほんの一例に過ぎないので絵の描き方も鑑賞の仕方も楽しみ方も人それぞれだと思いますので好きなように描いて好きなように見て